创造营四卓如期登陆，一经上线瞬间就引起巨大的关注，网友讨论的热火朝天的。其中有一个话题吸引了小编的注意：创四导师好温柔啊。对于这个现象，其实那是没有认真观看节目，才会产生这样的假象。发起团成员一个比一个严格，说着最温柔的话，却做着最严厉的事情，在评价的时候没有对天对地。 他们不是宽容，而是风度。不用激烈的言语点评学员，但投票的时候给出最公正的对待，这才是最佳的导师。首先是宁静，众所周知，在这些发起团成员里面，她的专业能力肯定是最弱的。但是如果宁静姐姐都能看出选手的问题在哪里，并且直接指出来，不就是最严厉的批评吗？ 一个不是专业的导师来评价专业学员的问题，并且一针见血，伤害性有多大？宁静最精彩的点评就是关于两个学员唱歌跑调的问题，两个练习生很有默契，每一次跑调都有一个人唱准了，太厉害了这个组合。可能网友觉得宁静的话说的很温柔，这是一门语言艺术。 既能指出学员的不足，又能很好的安慰学员，不是很好的教学实力吗？很多网友都很期待周深是如何当导师的。在看完昨晚的舞台之后，不少网友纷纷表示想看周深发脾气是没有可能的。说最温柔的话语，亮最少的灯。其实纵观昨晚的舞台，周深虽然很委婉的指出学员的问题所在。 但是如果想让周深为你点灯，那就必须能打动他，不然在家试也是没有办法的。三十多个人，周深也就点亮了五个左右的灯。看来想能让周深撑腰的学员，还是需要努力的。最经典的场面就是周深直接问出了一个男团的唱到底重不重要？你们是觉得很重要的，对不对？那你们刚才，我觉得你们唱出来的感觉，让我觉得不那么重要。 并且直言，国内的男团很多都是跳得很帅气，但是不开麦。看来周深就是语出惊人，一开口就让学员自己做选择。你们选择了这条路，那我就要严格要求你们。Amber 也是先礼后兵的艺人，在点评的时候，也是先夸赞了学员的性格，但是针对他们的舞台也提出了要求：练习，练习，特别强调下一次就不是这么好说话了。 真的是话不多，但是够狠啊！面对陷入家事纠结的学员，刘玉云也没有安慰学员，反而是指出舞台只有一个，把握好机会。虽然没有严厉的批评，但是都是直击学员的灵魂。有些时候言多必失，我们只给最好的。唱歌跳舞是基础，这是艺人的标准，这是周震南给学员们的忠告。其实，在昨晚的点评中。 不难发现，周震南虽然没有太多的话，但是问的问题都是比较犀利的。在林墨表演完之后，就问他能否超过何洛洛的成绩，一个问题就直接点明了自己的态度：我需要的是优秀的学员，你还需要努力。有的时候宽容不等于宽容，只是给新学员一个适应的机会，在以后的舞台上，那就是真刀实枪的点评。 第一期虽然很温柔的语气点评，但是关于原则的问题，就是一点也不退步。你没有打动我，就是不给你亮灯。这才是刚柔并济的优秀导师。